aktivere flere baner og sånn? Nei. Kan jeg aktivere tiårsmynt? <laughs> Hvordan gjorde du det, Benny? Hæ? Hvordan gjorde du det? Gjorde hva? Fikse eh, den mynten. Hva Si det, da! <laughs> ja, det lurer jeg veldig på. Ja, jeg spurte nettopp. Ja. Vent, vent, vent, vent. Vent, vent, vent, vent, vent. vent, <laughs> What?! Seriøst? yes. yeah. <laughs> the kings. Femmor. Kolesjar var <laughs> det? <laughs>